Es igual que o goberno, en modo avión, sobrevolando todos os problemas que hai no noso país. A intervención da conselleira, dende logo, non ten desperdicio. Fala da baixa cualificación da mocedade será responsabilidade de quen gobernou en Galiza durante todos estes anos e de como fixo as políticas en educación, responsabilidade do goberno galego, porque non é que os nenos e as nenas galegas teñan unha tara e por eso non estudien, será que os gobernos galegos sempre impediron o acceso á educación das clases populares. Fala de empregabilidade ligada á formación e precaria, fala dun emprendemento que leva fracasando isto xa demasiados anos. Cando fala de sectores emerxentes, dixo, I máis de máis sí, sector emerxente, o I máis de máis sí, se debe de aplicar a todos os sectores. Eh? Non se debe tratar como un sector emerxente Falou do socio sanitario Pero non falou para nada nun sector industrial galego Di que baixaron os seres e que xa non quedan empresas para pechar Xa non quedan empresas para facer eres Ese é o gran problema, por eso baixan, eso non é un triunfo, é simplemente a mostra do fracaso. Fala de comisións e do xete do que teñen que ter, serán comisións e UGT, os que teñan que ter en conta que toda a oposición deste Parlamento rexeita o que pactaron no diálogo social. Toda a oposición, eso ten que pensar comisión e UGT, a donde lles leva este diálogo social e a donde levou a clase traballadora todos estes anos de diálogo social, a desemprego, a miseria, miseria a salarios que non chegan para vivir. Din que non presentamos propo, propostas, lle remito, as da CIGA as rexeitaron todas, ni unha sola aceptaron. Eso é todo o que vostedes están dispostos a falar para solucionar o problema do desemprego. Pero mire, podemos falar de datos e dos grandes éxitos das súas políticas laborais. Dende 2007 a poboación de Galicia descendeu a 22.700 persoas. Só en 2014 perderonse 13.700 habitantes. 2014 pechou con 93.200 personas entre 16 e 55 anos menos que no ano 2007. O maior incremento de poboación dase no tramo de persoas maior de 65 anos, que se incrementou no ano 2014 en 8.500 persoas. O grupo de poboación activa, no que se perde máis poboación, é o comprendido entre os 29, entre os 24 e os 39 anos, donde se, perder, se perderon 25.400 persoas, xusto o tramo onde as mulleres deciden ser nais. Pero como non vai a migrar a mosa mocidade co futuro que se lles ofrece. Dende 2009, o único colectivo de asalariados que aumentou en Galicia foi o das persoas cun salario bruto medio inferior á mitade do salario mínimo interprofesional, é dicir, inferior a 325 euros. Os asalariados con ingresos inferiores a 0,5 veces veces o salario mínimo interprofesional se incrementaron en 11,8% e representan xa un 18,3% dos asalariados galegos. 177.548 personas asalariadas galegas deben sobrevivir con ingresos anuais inferiores a 1.872 euros. 1.872 euros e ¿eh? vostedes os consideran ocupados. Alguén que gana 1.872 euros o ano debería de estar estar nas listas de desemprego e considerarse desempregado. Si consideramos desempregados a todas estas persoas que cobran menos do salario mínimo interprofesional, o desemprego en Galiza chega ao 35% e afecta a casi 500.000 persoas. Ese é o seu triunfalismo, 500.000 persoas en situación de desemprego. Galicia foi unha das tres comunidades na que descendeu a ocupación en 2014 o 0,8%, é dicir, 2.400 persoas desocupadas menos. E ademais se traduciu na perda de 195.300 postos de traballo dende o ano 2007. De que se ven a aquí, señora conselleira? de que se ven a acabar aquí. Destes postos de traballo destruídos no 2014, o 64% do total, uns 5.400, foron a xornada completa. Se está destruindo o traballo a xornada completa e cambiando por traballo a tempo parcial. E, sin embargo, o 66% das persoas que teñen un traballo a tempo parcial o fan por obligación porque prefiren unha xornada completa. É evidente a nula incidencia das medidas clásicas de subvencións a patronal para crear empresas emprego, igual que é a precarización, xa remato. Si queren de verdade tomar medidas para acabar co desemprego, para crear futuro para este país, para que a mocedade non emigre e podamos ter futuro como país, o que teñen que facer é establecer e definir dunha vez cales son as líneas de actuación nos nosos sectores estratégicos con políticas que non sean simplemente fomentar a precariedade e a subvención ás grandes empresas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado.